弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二十九讲，神要对你说什么？你能。 预知未来吗？哎，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原是一片。 出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。 在我们人类历史当中呢，常常久不久都会出现一些所谓的预言家。呃，这些预言家呢，通常呢就是对于世界、世界上的一些的大事啦，在当中来去做一些预言、预告啊。他预知，然后他就预告这些事情的这个发生啊。 来龙去脉，他的轨迹啊，然后最终的结果是什么啊？有些当然很出名的了不起的，他们就出书咯，或者是到处演讲。当然，在你的周围里面有没有遇到这样的一些的预言家，我就不懂。不过有的话，这些可能啊，数目字也不是很多。 但是，其实，在我们的生活当中呢，却会发现一些人，他们的这个行为表现啊，真的有些时候是很像是预言家或者是预言者，他们就好像对于未来的事情啊，啊，他们都相当的有把握，他们自己的计划呢，就好像事就必成。 所以，对于他自己的人生呢，他好像控制在他的手中。那特别是我们在这个现在的这个呃科技化的一个时代，因为发大发觉到有很多的所谓的社交呃媒体平台，所以很多人都出来呃自己做主角，自己做主播啊，做网红，所以就搞。 很多的这个呃节目，所以其中一种呢， <laughs> 就是他在当中呢来分析这个世界上的各种各种的一种的情况啦，啊灾祸啦，政治啦，经济等等，哇，真的是表现的好像啊这些预言家讲他讲的头头是道啦，总之，当然有一些是妖言惑众，然后是戏精要你来去。 点赞、跟从他等等也都可以。不过重点呢，讲到这些人呢，就是他们对于他们的未来事情的发生，他们都好像相当的有把握，一切都在他的手中。那我们今天所看的这个经文呢，就说到今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。 就好像你去一个地方，你明年平安平不平安，他好像很有把握了啊；去到那个地方做买卖啊，是否得利，他又好像很有把握了啊。一切就在他手中。那么经文回应什么呢？其实明天如何，你们还不知道。那这个重点就跟今天的题目就是相应的来说呢，就是说你能预知未来吗？ 明天到底是怎么样，你还不知道。但你既然如此的夸口的说话，这就是要告诉着我们：我们人是非常的有限，我们人真没有这个本事能够做预言家。我们真的只有谦卑下来，因为一切都不在我们的手中。 大不了我们可以从知识的层面，就是从一些的知识里面收集，然后我们可以去推理、分析，或者就变成一些可能的参考资料，只供参考。我们人却不能决定，啊，有这个把握啊，我们只供参考。 但圣经这个经文呢，就是要告诉着我们，有这一类的人，他们就好像什么，好像是生命就在自己的手中，好像财富就在自己手中，好像名啊，他的心里里面的喜喜乐和平安也在自己手中，所以他的一切的计划呢，其实他都认为就是掌管在自己的手中。 所以这个经文就是要告诉这他们，也告诉我们：今天、明天如何，你还不知道。哦，我们人呢的存活，一切在哪里呢？一切的存活都在上帝的手中。我们的财富，一切都在上帝的赐福。我们心中的光景，也在上帝的带领。所以，我们人生的点点滴滴呢，其实。 都离不开在上帝的手中，上帝掌管着我们，带领着我们，一切都有上帝的旨意。所以，我们不好，好像经文里面所说的这样，哦，我去某城里面，然后在当中一年，然后我就会呃买卖得利，有财富，然后回来，好像你的计划决定了一切啊。” 在当中呢，特别就是要提到的是什么呢？经文提到有这一类人呢，他们的情况就什么？正经指他们是什么？他们是张狂夸口啊，而张狂夸口的人是什么？是恶的，也就是说这些自以为是的人，他。 这样的一个表现就是张狂夸口，在神的眼中，他们就是一个可恶的恶者，因为他们以为他们可以掌管自己，他们甚至是让自己的一生呢，是从神的旨意里面夺了出来，自己要掌管。所以圣经说是。 张狂夸口是可恶的，而圣经给我们的答案：作为基督徒，我们需要什么？那就是你的人生、你的未来、你的一切，你要有十五节所说的：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。如果 我们所做的一切都不是主所愿意的，我们所做的一切都是枉然的。这是神对你说的话，我们一起祷告。天父上帝，我们是卑微的人，我们的一生其实都在你的手中，并由神你自己来带领着我们。 所以，让我们有这样的一个深知，也一个谦卑的心，知道一切都是上帝的带领，所以帮助着我们，凡事都去寻求主你的旨意，并且配合神你的旨意在当中活着，所以除去我们心中的骄傲和自以为是，让我们不做一个自以为能够控制这未来的人。 能们把自己交托，向你祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。欢迎你来参与，啊，给予我动力，也请代为转发，希望有更多人得到福音的好处。写几个字，彼此鼓励分享。再见。 上帝爱你，上帝祝福你。